ekyali mbeera ya nnaku era ekyali nnyiike eri famire ya mwana mulenzi oba musajja mukulu amanyikiddwa nga haj musa kavuma ono nga basinga mumanyi nga kati promotions e, akyali mu nnyiike era akyali mu bumenyefu bw'omutima oluvannyuma bambi lw'okufiirwako omukyala we era omukyala ono nga wenna bategeezezaako nti ngenda kuba nkomawo ne information esukkako wali nga wenna badde nanga nakabategeeza e, eh, omukyala ono amannya ge amanyikiddwa nga oba abadde amanyikiddwa nga mariam nalwadda kavuma era nga baludde ebbanga ddene n'omukulu ono keti events oba haji musa kavuma ebbanga eriwererako ddala ah, kigambibwa emyaka gibadde mingi gyebamaze mubufumbo bwabwe ngeri ono yabadde mukyala w'omukulu era nga newoba omutunulidde mu kifaananyi awo abadde akuliridde Uh, okuva ku mukyalo nekituufu tekunaba kwongera ku clarifying oba kumanyikwa oba kuriviringibwa eri uh, bannamawulire newankubadde nga prosidiya zigendeddala maaso ez'okuziika era nga essaawa zino baatuuse dda mu kibuga eky'emasaka oba mu disitulikiti y'e masaka okulaba nga bawerekera omubiri guno ogw'omugenzi okuba nga ate erabamu omuzamirembe omukyalo ono yandibadde nga abeerawoko ku malekabanga akawerako okusinziira ku mikwano gya ketti abayimbi ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo okubanga bagenda mu maaso n'okukungubagira ku munywanyi waabwe wabula okusinziira ku ddiini ya obuyisiraamu Ah, bwe batyo omukyala we yafudde ne baba ng'ate era basalawo okubanga bamuziika olunaku olwaleero era nga essaawa zino ah, bali mu mu disitulikiti ey'e masaka okulaba ng'ate era bagenda mu maaso n'okumuwerekera ah, ebitono nnyo nnyo bye tuwongedde okuba ng'ate tuzuula ku mwami yamanyikiddwa nga kavuma abangi ah, uh, kwemanyi nga kt events oba kt promotion uh, y'omu ku basajja abasuubuzi abatandikira mu mulimu gw'okubanga ate era batunda emwanyi mu ggwanga uganda abagenda maaso n'okuba nga bayitimuka okufuna ssente era ng'ono yavira ddala e masaka mu disitulikiti nga gye yazaalibwa okuba nga ate era yeegatta nateera mu indasitry eno eya music ekyasinga omutunza n'okumumanyisa eri abantu mwemuli ekivulu kye yasookera ddala okukola era nga kino ekivulu kye kyaleeta omuyimbi amanyikiddwa nga allakedube mu kampala era nga kino kyamuwa nnyo hype n'okwongera omumutunda ate era n'okubeera ow'amaanyi aket events ayongerwa okuba nga afuna ettutumu oluvannyuma lw'okuba nga mu mwaka gwa 1997 yagenda mu maaso n'aba nga ate alinnyisa bbeeyi emanyikiddwa nga eyeyingiza oba sente abantu ze basasula nga bayingira mu bivulu okubajjira ddala ku nkumi 3 bwatyo n'abateeka ku mutwalo gumu ogw'e uganda kino kyekivulo ekyasookera ddala okuba nga kisasulibwa omutwalo gumu ogw'e uganda okusinziira ku bana uganda okosako n'abantu abala nga bali bamanyidde ebbeeyi etasukka 13 oba 15 kino yekikola oluvannyuma lw'okuba nga yaleeta omuyimbi amanyikiddwa nga kasozi okuva e london ate era n'abagattamu ku stage ne mwana muwala oba omukyala amanyikiddwa nga saala birungi okosako n'omugenzi paulo kafeero bano yabagatta ku siteegi emu era bwatyo nalyongera okubanga ate afuna ettutumu mu kubanga ategeka abayimbi n'okulinyisa ssente ezo ate era mu kivulu ekyo kye yalina okujjukizaamuko katini tutebwa mu ssente banaffe aba biva organic nga no basangibwa waliku access building lubaga road bajjanjaba endwadde zonna gwe zowulira ezikuluma omuli pressure sukaali Ah, oyinamu uh, obuzibu mutima tolaba bulungi maaso towulira bulungi abannaffe ababiva organic bakola ku ndwadde ezo ate era ngaebikozesebwa byabwe bya mutindo gwa butonde tebiinaamu side effect yonna bikuuma bulungi omubiri okussaako n'okwongera okugujjanjaba ne guba mu mbeera ennungi bakubire ku ssimu uh, noti 752 nkaga abiri munya abiri mu musanvu e, eh, bakoneko obe ng'ateera ofuna obujjanjabi ah, embeera bwetyo bwekyali ku mukulu amanyikiddwa nga kate events abayimbi ah, bangi basaaliddwa nnyo oluvannyuma lw'okubanga bandiyagadde omuwerekerako wabula olw'ebintu nti byaguddewo bugwi ate ne baba nga ate yayanguyizaamu ensonga z'okuziika bwe batyo ne batasobola abamu kugenda kuwerekerako mukwano gwabwe amanyikiddwa nga ktv nti so omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa era tujja kuba tuwongere okuba nga tukuwa information oluvannyuma n'okuba nga tukakasa ebigenda mu maaso